すみません。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。悪かったね、あんなに気遣わしちゃって。いや、いや、とんでもない、全然ない。申し訳ない。大晦日どうでした？忙しかったな、あんな風がすごいのに。よかったよかった。ったね。うん。あれでも雑多だなと思ったね、あの風。うん、ひどかったね。うん。よし。 れ今日塩がいいかな塩ですか、うん、塩に天ぷら一本してもらおうかはい天ぷらね、うん、はいこれね醤油の大盛りでにんにくわかりました 昨日うお客さん初めて初めてっていうか一回来たらしいんだけど僕が休みだったらしいんですけど、うんうんうんうん、多摩川葛西どうも葛西の方からのお客さん、うん、ね、うん、うん、醤油ですねわかりましたわざわざ遠くからね電車でねやっぱりそれ見てきたって <laughs> あ本当に小林さんのおかげだよいいやいやそんなことないんだよ本当にありがとうございます 金払っちゃおうかすいません千いくらって円ですん大盛りで二。千百円ですはいこの間みんなに気遣わせてもらったはい、どうもたますね、はい、申し訳ないいいこっち来たね、うん、すみません 今年もよろしくよろしくお願いします。コスモスさん来てる？来てます。昨日も来て。あ本当に。はい、今あのや夜勤なんですよ。はいはい。だから語学は早く来ると来てくれて。ああ。これ三十一日のし、表の駐車場の 勤務だったんだってあそうなんだ、うん、あの風の中ああれねお茶お茶つきますかむいちゃんああすいませんありがとうございますあどうもどうもすいません、ありがとうございますすいません 方は泊まってかれたんですかあ泊まってた泊まってた、うんあの大栄橋の頃からの知ってんだよねあっりね <laughs> こっちあのこっちにいたからはいはい おじ休みはどっか行くのえっと6日の日にちょっと出ようかなと思ってるんですけどね、うん、温泉うんあの安いのがあるんですようんお宮からバスが無料でさ往復、うんうん、それで1万ぐらいで泊まれるのあ送迎あれだ新都心かなんかが出てるやつそうそうそうそう、ね、それ、そしたら昨日西新井の人がやっぱり来て、はい 家族連れで同じところあそう同じホテルだってへえだけど、うん、あの電車で行くんだって家族4人でねで午を僕だから僕は行く時に帰ってくるらしいんだけど、うん、昨日もやっぱり西原の人共同の人も来てくれて <laughs> 正月早々はい、えー、ありがとうだよ。 の間関西の人来たっつったでしょ、うん、あのあと郡山あら新幹線であれ前に一回来てくれたお客さん来たんですよ、うん、そしたらあのあの後、うん、新幹線でだへえ、ね、お酒やっぱり買ってきてあららら <laughs> 楽しみだ正月休みうんねありがたいよ、うん どうも大変お世話でした。はい、すいませんね。大変お世話ございました。はい、いただきます。すいません。どうもお世話でした。すいませんね。はい、どうも。ああ、申し訳ない。500円です。ね、ありがとうね。はい、いただかせてもらいます。ありがとう。 おふくろが95歳になるおふくろが北浦にいるのね、はいはい、でしばらく顔出さないと怒って出なくんだよね <laughs> ちっとも連絡が出るから、うん、で5日の日に行くんだけど、うん、会うともうやめろやめろって言ってんだよねいつまでもこんな年なのに言うの <laughs> 言うのまあ親にすると心配なんだろうね、まあ、75歳近くなってさ、うん 表でやってって分かるんだけどさ、うん、ね本当にありがとう、はい、おいしいしな本当にありがとうですティッシュったそれティッシュありがとう んの中で構わないですからね。あ、そこでいいです。すみません。い、や、大盛り久しぶりだ。あ、そうですよね。うん、はい、もう食べられなくなってきた、大盛り。あ、なんだね。僕は今半分ですよ。ああ。 <laughs> 本当に。大盛り天ぷら卵なんて食べてたのがさ。そうだよね。うん、今もう無理。 はいでねレモン食べたいんだよね食べたいね気持ちがね、うん、はいそうなんですよはい、おばさんごちそうさまですちょっと口に残しちゃった申し訳ないねありがとうね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 でそれないと仕事できないじゃないですか、うんうん、でその同じあの分あれ慌てちゃったよ、うん、で正月だから社長がいなければ仕事にならないんでね、うん、で来てくれたの、うん、よかったよかった本当にバカやっちゃってんだ <laughs> 本当にありがとうございます。いただきます。またよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、おやさん、ね、お稼ぎください。はい、また、またよろしくどうぞ。はい。